Här på universitetsbiblioteket finns det såklart väldigt mycket böcker. Och som student så har du också tillgång till alla våra elektroniska resurser. Via bibliotekets webbplats har du tillgång till exempel till tiotusentals tidskrifter och hundratusentals e-böcker. Vi har redan lärt oss hur man gör för att hitta en tryckt bok och nu ska min kollega Urban visa hur man går tillväga för att hitta e-böcker. Som alltid så startar sökningen på bibliotekets webbplats su.se biblioteket. Och nu ska vi alltså söka efter elektroniska böcker, så kallad e-bok. Men innan du börjar din sökning så är det smart att du loggar in på ditt universitetskonto. För annars kommer du bara kunna söka i vår katalog men inte kunna ladda ner och heller inte läsa e-boken på förlagets hemsida. Precis som när du söker efter vanliga böcker markerar du sökfältet böcker och tidskrifter och ställer dig i sökrutan och skriver in författaren och eller titeln i sökrutan och trycker sedan på sök. I eh, sökkatalogen som dyker upp så tittar du noga efter den e-bok som du är ute efter. Och för att vara säker på att det är en e-bok så har eh, varje sökträff en ikon som visar vilken typ av media som referensen är. Och det är den här brandgula ikonen här, där står det e-bok. Och för att gå vidare så klickar du på titeln och precis som för vanliga fysiska böcker så scrollar du sedan ner för att se vart den här digitala resursen finns. Och då ser vi att den här e-boken finns tillgänglig på Stockholms universitetsbibliotek Digitala resurser. Och för att komma åt e-boken så klickar du enbart på den här blå texten Läs hela. Annars kommer du inte kunna läsa hela texten. Och du klickar dig vidare via fulltext via och nu så har vi kommit till förlagets hemsida som har publicerat den här e-boken. Och var beredd på att eh, webbsidorna för e-böcker kan vara olika utformade eftersom förlagens webbsidor ser olika ut. Och i vårt fall ser förlagets webbsida ut så här och e-boken finns att både läsa direkt online, om vi ser här lite längre ner så ser vi att varje kapitel finns här att eh, komma åt via länkarna. Men vi vill ju ha hela e-boken och då går vi upp till den här blå knappen här, Download PDF. Klicka på den. Nu laddas pdf-filen in i din webbläsare och du ser omslagsbilden. Och vill du läsa den här elektroniska boken direkt så är det bara att scrolla sig igenom texten här och läsa på. Annars så är det bara att du går till din filmeny och sparar ner pdf-filen på din dator eller USB-minne för att kunna läsa den var och när du vill utan att vara uppkopplad. Vi tar och stänger ner den här sidan och går tillbaka till vår sökträff i Libris. Oftast så är det så här enkelt att nå digitala böcker, men ibland kan det vara så att eh, när du kommer till förlagets hemsida så behöver du registrera ett konto hos dem för att kunna ladda ned boken. Och när du gjort det så kan du som vanligt trycka på nedladdningsikonen och spara pdf-filen på din dator.